我们刚才买了老天路的卤味。 我们买了一份小碗的。 要来吃老天路的鸭爪，啊，你还是要摸哪一面的？我要来吃可丽。 长颈鹿有看到吗？这吃不到吧？吃对，吃得到吗？转了。 看小孩他们感觉上下来啊！我超近呢。你好，你好。超近。 没有，他是第一几？还有去哪？哎，又绕过来了。不能进去。对。感觉这样假。哎，有洞！哎，有洞！有洞！啊，太好了！那我赶快洗了，赶快洗。 什么什么那个可痒痒，那边在笑，醒醒，醒醒！哦，我去，生气，还在睡，叫我起床，又睡了。 这是我点的莫扎切达热狗，这可以吗？哦，三百三。 要去明朗米热狗，可以从二号出口，再走几分钟就到了。 回学校前最丰盛的一餐。 们现在在南新复兴的四号出口，然后遇到了卡纳赫拉。今天的午餐要吃大发韩式料理。这是我的韩式拌饭。 然后这个是炸鸡饭，然后小菜。你的好近。对满满的蔬菜。嗯。他们好。对啊。我最近在那边有吃过。我已经很久没吃饭了，真的是吃饱饱。 给会耍酷。 好像没有想象中的那么好拍，里面的几乎都是画作，能拍的只有五六个、六七个画作而已，然后人很多，所以要排队。 下个影片见，阿妞。